Wir sind doch erst seit Jahrzehnten dieselben Sachen, die uns alle miteinander Kopf zerbrechen machen. Dass der Konsum wiegt uns in tiefen Sicherheit. Die Nostalgieindustrie zeigt das Bilder vor der guten alten Zeit, in die gute in Vergleichbarkeit. Wir wollen Retouren der Vergangenheit. Und wir bauen unsere Fesseln aus Plutonium und erstrengen uns so jugensmäßig zu Ikon. Nein! Die da oben wollen uns haben, um für sie zu leiden. Wie blöd hackeln, konsumieren und nicht frei entscheiden. Jeden Euro, den wir kriegen und die Steuern, die wir zahlen. Haben wir Fundament, das liegen, finanzieren die Don't you dare to examine what you really want Instead of forcing your blame on me I don't want to know what the standard life agenda says And what I should have ticked off by now Ich gehe gerne ins Bett. Morgens geht's mir super gut, solange ich träume. Ein Gefühl, das ich im wachen Zustand versäume. Doch was hilft es mir zu jammern? Denn das Leben ist so schön, solange man noch lachen kann, noch lachen kann. Ja, was hilft es mir zu jammern? Denn das Leben ist so schön, solange man noch machen kann, was man will. to be